送信機のこのスティックのジンバルの調整について紹介していきたいと思います。はい、こんにちは。今日は Mr. スチールの How to FPV 日本語解説動画第4弾です。 4段まで来ました今日はミスタースチールとどうやって送信機のスティックの強さを調整していくのかどういう考え方でミスタースチールは調整しているのかっていうのを見ていこうと思います in this video we're going to be talking about tuning your radio specifically for your need FPV っていうのはだいたい片方にこういう動かない スティックとこっちが真ん中に戻ってくるやつでこっちがどこに行っても真ん中に戻ってくるやつっていうのがありますでこれはモード2なんですけど大体はそうです 3DFPV っていう特殊なやり方とかえ違うそうなんですが FPV は基本的にこのような感じのスティックになっていますそしてこちらのスティックの強さこのこれを倒してから どの強さでこれが戻っていくかっていう強さを調整していきたいと思います。The yaw gimbal, you want to be a little bit tighter so that when you're throttling up and down, it's not accidentally putting inputs in. えー、これは後で話すことなんですけど、えー、スロットルのと同じ場所にある用は少しこっちより強めにする必要があるそうです。 going to be talking about this radio, which is the TS16S, um, because it comes with the detent on. で、今日、ミスタースチールが使っている送信機は TX16S というもので、これに似た感じですね。これは T16 なんですけど、まあ、それを使って、えー、調整の仕方を見せてくれるそうです。So, first of all, the tools that you're going to need えー、必要な工具はプラスドライバーとマイナスドライバーと六角の 1.5mm と 2.5mm が必要だそうですはいまあそれはそれぞれ送信機によって違うと思うんですけど中を開けてスティックのバネの強さを変えていきますそれではまずバッテリーを外していきます、um, そして中を開けるとスロットルに2つの金属の板みたいなのが入ってるんですねで1つは 真ん中にへこみがついていてスロットルを動かした時にちょっとザラザラする感じカカカカッと引っかかりを感じるようにするためのものとスロットルをの圧力ですねこの後ろでこのスロットルの部分を押さえているので軽くいったりとかちょっと力が必要な場合とかそういう風に調整することができますでその2つの板を えー、好きなように好きな硬さにネジを調整して変えていきます。でまずはミスタースティールのやり方なんですが引っかかりがあるような板をもう完全にそれを感じないぐらいに緩くしてしまいます。What I w a n do now is I want to tighten this one, which is going to give us some tension in the gimbal. そしてその後にもう一つの板の方を少し調整して えこのスロットルの動きがスムーズになるように調整していきます。え基本的に強く締めると引っかかりとか圧力が重くなってで緩くすると引っかかりがなくなってこれがすごい緩く動くことになります。We need to talk about lube. So there are a couple different types of lube and obviously で、ミスタースチールはグリスを使うらしいんですが えー、彼は大きいすごい大きいものを持っていて、まあ、小さいのでも使えると言ってました。そしてその2つの板を、えー、反対側にも設置できるようになっています。こっちに普通はあるんですが反対側のジンバルにもその2つの板を設置できる場所がついているそうです。それはなぜかっていうとモードを変更する際にこれはモード2なんですけどモード1はこのこっちのスロットと用がこっち側に来て このピッチとロールがこっち側に来る逆なんですねそういう時に、えー、スロットルの調整を反対でもできるように、えー、してあるそうですなので自分でモード2とかモード1から変えたいなって思ったら、えー、ジンバルの位置とかその板の調整をして変えることもできます。Now we're going to talk about gimbal tension. So you have three gimbals that you can、uh, change tension on. それでは今度はこのスロットルの他に 順番のこの強さこの真ん中に戻る強さを調整していきたいと思います、えー、この場合は 1.5mm のドライバーを使ってジンバルの部分にある、えー、ネジを調整していきます Moving up and down on the throttle it's very easy to accidentally put in a yaw input でまず用を調整していくんですが陽はロールとピッチより、えー、強く入れる必要があるとさっき説明したんですけどそれはなぜかというとスロットルをこういう風に入れる時に えー、間違って洋画スロットルだけ調整したいのに洋が入ってしまう可能性があります、えー、これが洋のバネの調整が緩いとスロットルだけ変えたいのに洋がちょっとこう力が入ってはいあの左に行ったり右に行ったりしちゃうかもしれないのでそういうことが起きる起きないように、えー、このピッチとロールに比べて洋は少し強めにバネを調整してあげる必要があるそうです。 まあこれも全部ミスタースチールのやり方なんで自分がこれがいいと思ったらそれをやればいいと思うんですがまあ一つの参考としてミスタースチールの考え方を聞くのもいいと思います。t e e ミスタースチールはこのどれぐらいネジを緩めるかっていうのをカウントしながらやっています。でこっちは9回でこっちは7回転で7回転をこのロールと ピッチ全く同じ強さになるように調整していますこれも重要な点だそうですでこんな感じに、えー、送信機の強さ、えー、真ん中に戻る強さあとはこのスロットルのスムーズさを調整していってまあレートとか PID とかとかは関係ないんですが本当にこの送信機自体でスムーズに動かせるように物理的にスムーズに動かせるように え調整するにはこういうふうにしっかりと調整して確かめながらこれがいいかなっていうのを探していって、まあ、もっといい、えー、FPV の操縦ができるように、えー、していけばいいと思います。はい、今回はミスタースチールの第4弾の送信機のこのジンバルの調整の仕方について解説していきました。で次が最後になるのかなまだ How to FPV 動画あるので最後まで是非お楽しみに。 そして、えー、この動画が参考になりましたら高評価、そしてチャンネル登録まだの方はお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。